皆様こんにちは高知県から参りました滝音と申します、えー、私たち結成5周年ということで、えーと、ここまでご支援いただいた方に感謝の気持ちありがとうっていう言葉を送りたくて、えー、祝言という言葉に乗せて表現して踊っていきたいと思います、えー、最後まで、えー、頑張って踊っていきたいと思いますので皆様ご声援よろしくお願いいたします 滝祝言ありがとうありがとう ありがとうございました。タキヨンでした。